Ondare aloratuz, gozatu. Jornadas Europeas del Patrimonio 2022. Patrimonio Sostenible. Gure sustraiak, zure arbasoenak eta nireenak. Larogei jarduera baino gehiago, larogei sustatzaile baino gehiagorekin batera eta hogeita mairu udalerri. Gipuzkoan ondare jasangarriago bat sortzea eta ikusaraztea ahalbideratu dute. Nahi izan ez gero, sinetxiz eta elkarrekin lan eginez, badakigu etorkizun hobea imagina daitekela. El apoyo al patrimonio sostenible no termina aquí, sino que comienza aquí. Gracias. Erkasko.